Butun зор атабы? Ооба. Мен ордума отурасызбы? Жакшы болмок. Э? Азыр эч жака кетпей туруңуз, азыр эки остановка дайын түшөм анан отурасыз, э? Кетпей туруңуз. Thank you. мен чоң атамды сіз операция қыласыз да иә қазір а жоқ э, мынау студент э, айдина операция жасайды студент айдина студент болса операция қылып атып өлтіріп алса не болады менің чоң атамды жоқ эми өлтіріп қойса эки алат да же экзаменден өтпөй калат жүр жүр job this Рахмат, жаным! Келдің бе? Ауа! Ты учетчі көчіп қалып, автомат таштап е, бондап келбедің бе? Ооо! жүрем чапай чейлі Ассаламу алейкум менинчек алейкум салам моол айылдагы жана русланды тааныйсыңбы русланды кайсы руслан барабан ойногончу барабан музыкант а музыкантпы ошонун үйү кайсы жерде ал жаңағы дасторхон деген магазин жанында жашайды дасторхон деген магазин қайсы жерде дасторхон деген магазин ...мен үйім жанында да а сен үйің қайсы жерде менің үйім ошо руслан байкенің үйінің жанында да нар жағында мына болды жаздым жаздың ба ә. не қылып жаздың ошо жана сен айткан мына могу менин аялым сулуу мен эч ким менен таанышпайм менин аялым дүйнөдөгү эң сулуу аял деп жаздым жакшы экөөсүчкө сүрөттү койдуңбу ооба койдум дедим го Статускачы? статуска да койдуңбу? статуска да койдум ооба так о о Қарғалар ұшып келатат Қыс келді да ооба қыс келді. о о <laughs> тетиги бала бақтан құлап кетейин деди Құдай сақтады. О! Құдай сақтады. <laughs> Менің аялым кетип бара чемодандарын көтеріп алып жинден апасыныкына ооба апасыныкына нұрбек та кетті насиба ау картошка кууруп бересиңби кичине элүү сом кандай элүү сом эмнеге элүү сом нурбек мен сага күндө айтам огородко чыгып картошка казып келип берчи десем сен эмне дейсиң базардан мен сатып алам ошону дейсиң ооба базарда картошка канча сом элүү сом элүү сом алейкум қошына алейкум ассалам қандай қошына жақсы қошына өзіңіз қандайсыз жақсы сон қошына эми жанагы балам экөөбүз баламдын сабагын жазып аттык эле анан сиздин балаңыз менен чогуу окуйт да ооба анан балаңыздын математикасын жаздыңыздарбы ооба жаңы эле чыгарып бериңиздер жаңы эле жазып берип чыктым сыртынан э берип турбайсызбы мен мына көчүрүп алайын рахмат Так, Саматова. Mesela bir ile сұра беремін. Жооп берсең, өтөсүң экзаменден, жооп бербесең кете бересиң. Түшүндүңбү? Ооба. 1 килограмм пахта олорбу же бир килограмм темир олорбу? Ай, экөө бирдей эле да. Кандай бирдей? Бирдей эле, ай. Бир килограмм, бир килограмм, бир килограмм, бир килограмм бирдей эле бирдей эмес темир оор экөө бирдей эле го азыр бир килограмм пахта анан бир килограмм темир алып келип туруп башыңа чабып көрөм ошондо билесиң кайсы оор экенин темир оор дедим темир оор да туурабы ооба да агай всегда прав агай всегда прав ооба агай всегда прав тамаша тамаша экөө бирдей эле деп кантип эле ошол дагы эмне болуп атат бара берсең болот сен тамақ жесең қызым чоң кыз болосуң ошондо чоң кыз болгондо апаңа манты жасаганга жардам бересиң туурабы же ошон үчүн тамак же а эмне мен чоң болгончо апам манты жасап <laughs> ошо сен чоңойгончо апаң жасап бүтпөйт окшойт мантысын мага айбек уулу эсенбайдын чыгармаларынан берип атасуңарбы қандай шығармалар құмырсқаның баяны жаңағы жаңағы көкелектің учушу деп жазып жүрет го айбек ұлы үсенбаев жоқ чоңуз андай жазуучу да жоқ чыгарма да жок кыргызстанда демек ал мени жазуучумун да алдаган экен да